胡锦涛等共匪狗私子，你要统战香港人的话，就应当以软攻。让我弟弟教你如何获得香港的民心。第一，马上向李嘉诚购买百家超级市场，并改名为中国共产党超级市场，以非牟利形式运作，并扩大供应优质民生轻工业。 农业产品给高级干部的规模，把系统扩展至香港人，提供隐病安全的产品，这样就能吸引香港民众常来光顾国货，接触中国大陆的资讯。第二，香港特区护照持有人搭乘中国航空公司时，可得九折优惠。 吸引香港人使用中国航空公司。第三，请效法我们泰国皇室，把三宝生香港地租提升至五宝生，每年多收的金钱放到一个中国共产党资助香港人基金。凡在一九九七年六月三十日前已经属香港永久居民及香港已出生人士。 皆为此基金资助的对象，可代支付一切政府医疗收费。